ከዚያ በኋላ አያቱ ይህን ዕቃ እንዳጥል ብለው ላኩ። ዕቃውን ቁጭ ያደረግና እሱም ጨዋታ ይጀምራል። ቅቤው ቀልጦ ፈሶ ያገኘዋል። አያትዮ ደነገጡና ተናደው ረገሙ። አያውቅም። ትደርስበታል እኮ አያቱ አያውቁም እንዴ? እና ልጁ ምን ሆነ? ታመመ? አዎ ታመመ። ሐኪም ቤት ገባ። ይኸውልሽ መጣ በምንም አይነት የእድሜ ባለጸጎችን እንዳታስቀይም አደራ፣ ልጅ አደራ። እሻቴ ረባክሽ ረባክሽ አንቺ ልጅ ጉፍሪ፣ ለማይረባ ነገር አርባ አምስት ቀን ታመላልሱኛላችሁ። የአሮጊት ጉልበት አሳዝናቸዋል ወይ ፋሲል እንዴት አልተሻለህም? ኧረ እባክህ ስልኩን ተይና ለኔን አነጋግረኝ። እና አሁን የት ነው ያለኸው? ሆስፒታል። አንቺ ነው እኮ የምናገረው። ኧረ በቃ እመጣለሁ። አሁንም አሰሩልኝም? እሺ የኔ ፍቅር፣ የኔ ፍቅር አርባ አምስት እያንከራተታችሁ የቄሱን ቀን ፍቅሻ አርባ አምስት ቀን አይቆይልሽ አይቆይልሽ ነው አትነሽ? ቡና አለበት ስራ አትሄጂም? ቀስቅሱን ብለሽ አይደል? ሲነጋ ነው ያልኩሽ። ነጋ እኮ በኋላ ለምን አልቀሰቀሳችሁኝ እንድትይ ነው? ሻውን ጭልኝ አት አየሽ? አንድ ሰዓት ተኩል ሊሆንልሽ። ወይኔ በእግዚአብሔር ታዲያ ሁሉ እንደምት መቼ ነው ድጋሚ የምንገናኘው? አንገናኝም። ለምን? ቅርታ፣ እንዲህ ማድረግ አልነበረብኝም። የዛሬውም ስህተት ነው። ምን እየሆንሽ ነው? ሻው ልቀቂ። አይ እኔ ፍቅር እዛው ለቅሶ ቤት እኮ ነው ያደርኩት። በጣም የብርዱን ነገርማ አትጠይቀኝ። ባይ አንተ ግን እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሰው ሴት እያማገጥክ የምትኖሩ? ወላሂ አብዝተው ባለትዳር መጥረስ ጀብድ መሰለ። በቃ ማሚ ነገርከኝ ምንድን ነው ነገርከኝ? ተለወጣ። አውቃለሁ ተበድላ ለምን አትረሳውም? እባክሽ። ጽዳት ሰራተኞች አጽድጠው አልጨረሱ። እኔ የምልሽ ሱስ አለባት እንዴ? ማ ሜሮን? እዚህ መስሪያ ቤት ከገባች አራት ወሯ አንድ ቀን ደህና ስትለብስ አይቻታል። ምንድን ነው? እሺ እና ታዲያ ሀረርና አዛውንቶቿ እንዴት ናቸው? የሀረሩ ፕሮጀክት ተሳካለ? እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ። እያስ በጣም ትልቅ ሰው ነህ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁለት ከተሞች ላይ የአዛውንቶች መጦሪያ መቋቋም እኮ ቀላል ነገር አይደለም። እና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ላደንቅ እፈልጋለሁ። ያው የእኔ ድርጅት ያለ እናንተ ድርጅት ድጋፍ የትም ሊደርስ አይችልም። በነገራችን ላይ አመጣጤም ለዛው ነበር። አዎ የናዝሬቱን የአዛውንቶች መጦሪያ ፕሮፖዛል አይተነዋል። እና በጣም ቆንጆ ነው። ያው በቅርቡ እንወስንበታለን። የምትፈልገውን ያህልም ባይሆን ቻ የሆነ ነገር እንደምታገኝበት ግን ተስፋ አድርጋለሁ። ቆይ ለምን በሚቀጥለው ሳምንት አትመጣም? ቻለው ሮቢ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መነጽር የሚያደርገው? አታወሩኝም እንዴ? ደራሲ በሀሳብ አይጨክንም። ጥሩ ሀሳብ ላይ ነው። ሊሊ፣ የዛሬ class እንዴት ነው? ተማ በነገርሽ እኮ እኔም ስስት ማውራት አልፈልግም። ሁለት ወር ከስምንት ቀን የጠፋብኝ ልጅ ተመልሶ መጣብኝ። ካፌ ውስጥ ስራ የጀመረች ጊዜ ሽማግሌዎቹን ይረዳል ብላ የምታወራለት ወይማ ባላየሁት የምትለው እረሳሹ እያሱን እኮ ነው። እያሱንማ አውቀዋለሁ። ታዲያ የምን መጣብኝ? አውቃለሁ ስትደረደር ይልቅማ ድርሰትሽ እንዴት ሆናልሽ? አሰፋ አሁንም አላገባም እንደፈራ ነው? አላገባም። ወይ ማመናት አጋቢያቸው የሆነ ነገሩ ያሳዝናል። ሰላም ነው አትንቱ ሚጣ፣ ስንት ጊዜ ልንገርሽ፣ በዚህ ጉዳይ ማንም ሰው ጣልቃ እንዲገባብኝ አልፈልግም። እንኳንስ ገጸ ባህሪያትን ላስገድድ፣ እናንተንም ያሳደግኳችሁ በነፃነት ነው። ደግሞ አንቺ ስለ ፍርሃት ልትነግሪኝ ነው እንዴ? በፍርሃት ሻይደል ራስሽን አስረሽ የተቀመጥሽው? ይሄ ፍርሃት አይደለም፣ እርግማን ፋሲልን በሞት ካጣሁት በኋላ ይቅርብኝ እያልኳችሁ በግድ ከብሩኬ ጋር ፍቅር አስጀምራችሁ፣ እሱንም ልክ በአርባ አምስተኛ ቀኑ እንዳጣሁት ታውቂያለሽ። እኔ ለፍቅር ብዬ ሰው መግደል አለብኝ? አሳዝኖቹም እንዴ? እኔ ፈልጌ ነው እንደዚህ መሆን? እሺ አልፈለግሽም መፍትሄው ምንድን ነው? ሴትዮዋን ፈልጎ ይቅርታ መጠየቅ። እሳቸውንማ ሶስት አመት ሙሉ አንቺም ተንከራተሽ እኔንም አንከራተሽ ሳይገኙ ቀርተዋል። ቆይ ቆይ፣ አሁን ለምንድን ነው ማንሳት የማልፈልገውን ነገር የምታነሽብኝ? እያሱ ሁለት ወር እንደጠፋ ባይመለስ ጥሩ ነበር። ግን ምንድን ነው የሚያስፈራኝ? አላፈቀርኩትም አይደል ደግሞ እሱም አያውቀኝም። ፊት መስጠት አያስፈልግም። እሱም እንደ ማንኛውም ወንድ ወንድ ነው። በቃ ከቀረብኩት ይሞታል። ስትደነግጥ የሚመጣው ሽንቷ ራሱ በጣም ነው ደስ ቿንጌታ ረግና የሆነ ማርሽ የምታስገባ እኮ ነው የሚመስለው። ብትለብስ ምን ያህል ልታምር እንደምትችል ግን አስበሽ ታውቂያለሽ? ሁሉ ምንድነው? ሜሮን ሜሮን ሆኗል። እባክህ ትጂዬ፣ መታገስ አልቻልኩም። ዛሬ ልነግራት ወስኛለሁ። ፈሪ ወሩም ሙሉ ዛሬ ዛሬ እያልክ እንግዲህ ዛሬ እንኳን አላልፍም። መጠየቅ ክብሩ ይመስልሽ? ለመከባበር ብዬ ለመከባበር ደግሞ አራት ወር በቂ Oh! <laughs> እና ሳታናግራት መጣ። አራት ወር ሙሉ በዛ በቀላሉ ልታስረክብ ነው። አንቺ ደግሞ አሁንም አልተሻለሽ እያስቸገረኝ ነው፣ ግን ቡና ስጠጣበት ይስሉኛል። ቆንጆ ስለሆነ ብቻ ያማረውን ሊወስድ ይፈልጋል። ደግሞ ወንድ ልጅ የግድ ቆንጆ መሆን የለበትም። አለ አይደል? ልክ እንደኔ ሰውነቱ ሞላ ብሎ ወንዳ ወንድ ከሆነ በቂ ነው። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንደኔ አይወዳትም። ይሄ ልጅ እንዲወስድብኝ አልፈልግም። አመጣጡ አላማረኝም። በጣም ብልጣ ብልጥ ነው። እሺ ቆይ እኔ ምን ላርግ? እንደዚህ አይነት ወሬ ስጀምርላት ርዕስ ትቀይራለች። እንደምንም ብለሽ please። አንቺ ፍቅረኛ ስላለች ስለ ፍቅር ይገባሻል። አሁን ቢኒን አስተውለሽ ታውቂያለሽ? ማለቴ አለ አይደል የሆነ ገራገርነቱ ግርም ይለኛል። ቢኒን ነው በሚወደው ይመስለኛል። ማ ቢኒ? የምን ቢኒ? እያሱ በምን አወቅሽ? እዚህ ሁልጊዜ ትመጫለሽ ማለት ነው። አልመጣሁም። መጣሽ እንጂ አንቺ ረፊ። እኔ አልመጣሁም። ሊሊ ሁለተኛ በሊሊ እንዳታስቡ። አንድ ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። እሺ፣ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። አሁንስ አበዛሽው። ሊሊ ትሙት ሰባት ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። እሱንም ከሁለት ወር በፊት ነው። ሰባት ጊዜ ብቻ አነሰብሽ? አይገርምሽም? ከሁለት ወር በፊት ስለሱ ስታወሪኝ እንደምትወጁ ጠርጥሬ ነበር። አንቺ አምሻል እንዴ? እኔ ስራውን አድንቄለት ነው አዛውንቶችን ሲረዳ። በቃ ታዲያ ለምንድን ነው ፍቅረኛ አልፈልግም የምትይው? አሁንም ቢሆን አልፈልግም። ለምንድን ነው ብለሽ እንዳትጠይቂ ለምንድን ነው ግን? እሺ እስከ መቼ የምታጓጊ? ምክንያት አይዋጥልሽም። እኔ ከማንም ጋር ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግም። አይገርምሽም? ዛሬማ ትነግሪኝ አልነግርሽም። ይልቅ እንሂድ በቃ ጨርሰን የለ እንውጣ በቃ እንሂድ እያልኩሽ አስመጣሽው አይደል? አይቆኝ ይቅርታ እሱ ጋር ሰው ኦ ይቅርታ አይቻታለሁ። ረስተሽኝ እንዳይሆንና እንዳልናደድ ስቀልል ነው፣ አልናደድ ሁኔታሽ ግን ያናደዳል። በቃ እንሂድ። ጨርስ። አንድ ጊዜ ሊያዞሪ ነው መሰለኝ። ምን ነው? ምን ሆነሻል? ችግር አለ? አሁን ግን ችግር የለም። ምን ተሽሎሻል? ቆይ ማሳገሻ እየሄድሽ መጣ። ቡና ነበር ጠጥታለች። አንቺ ምን ሆነሻል? እየነገርኩሽ አይደል እንዴ ሜሪ። የኔም እኮ መሄድ ፈልጌ ነበር፣ ግን ሊያዞረኝ ስለነበረው እኮ። እሺ እንሂዳ በቃ። ሜሪ፣ አንድ ጊዜ በእናትሽ አሞኛል። ብራስሌትሽን አስጨነቅሽው። በቃ አሁን ደህና ትሆኛለሽ። እንሂድ። ትንሽ ተረጋጊ፣ መድኃኒቱ ይሰራልሽ። እየሄድን ነው፣ ይሰራልሻል። እንሂድ። ሌላ የምትፈልጊው ነገር ካለ አመጣልሽ። ምንም አፈልጊ ማለት እንሂድ። ራስ ምታትሽ እሷ ናት መሰለኝ። ዋትሻል አይደል? እንዴ፣ እንሂድ አምስተኛ ቀን እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? በእናትህ በጣም ተጠንቀቅ። ለመሞት እንደዚህ ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል እንዴ? እኔ ምለው ጓደኛሽን በቀደም ከፍቅረኛዋ ጋር ነው ያየሁት። ኦ ቢኒ፣ አዎ ፍቅረኛዋ ነው። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚፈታተነኝ? ምንም ሳትናገሪ ቶሎ ብለሽ ወደ ሽንት ቤት ነይ። ተው ሽሸኛለች እጅ እውነቷን እኮ ነው። ምነው ሜሪ፣ ይሄ ልጅ ሁለተኛ አጠገቤ እንዳይደርስ። እኔ ሁለተኛ አጠገቡ መድረስ አልፈልግም። ታዲያ እንዲህ ደግሞ ልታደርጊ ትመጫለሽ? እኔ እንጃ። አንቺ ልጅ የደበቅሽ ነገር አለ? እኔ ይህንን ልጅ ወድጄዋለሁ። እባክሽን እንዴት አድርጌ እንደምጠላው ብቻ ነገርክሽ። አትቸገሪ፣ እንዳይቀሩሽ ቢኒ ጓደኛሽ እንደሆነ ነግሬዋለሁ። ግን እኮ እሱም ቢሆን እሱ እኔን እንዳይቀርበኝ ነው እንጂ የሚያደርገው እኔ እሱን እንዳልቀርበው አያደርገኝም። ታዲያ ምን ልታደርጊ ፈለግሽ? እኔ እንጃ አላውቅም። ለምን አትሰድብኝ? ስድብ? ኧረ ስቀልድ ነው ጂጂ። እውነትሽን ነው። ለምን አልሰድበው? በአንድ ስቀልድ ነው መቀለድ አይቻልም እንዴ? በእኔ እንሂድ። ልክ ነሽ ጂጂ፣ ግድ የለሽም። ብሰድበው እኮ ስለማፈር እዚህ ቤት ተመልሼ አልመጣም። በቃ ስለዚህ አይኑን አላየውም። በቃ አላገኘው እንዴ። ይሄ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ቲጂ። ለምንድን ነው እንደ የምትሆኙ? ለምን አትነግሪኝ? ይህንን ስንወጣ እነግርሻለሁ ቲጂ። ይልቅ አሁን አበረታችኝ። በጣም ይቅርታ፣ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። አይመስለኝም። ደግሞ ከዚህ በላይ ምን ብዬ ይቅርታ የኔ እህት አረፍ በይና ይቅርታ ይጠ ምንድን ነው የሆንሽው? ምንድን ያደረግ ንገርኝ እስቲ ለእኔ ምንድን የሆንሽው? ምን ምን አገባውና ለቀጠኝና የማ ኧረ እባክሽን ቤቱ እየተረበሸ ነው። ተረጋጊ እንጂ ሰደብኩት። ለምን? አጠገቤ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሳየው ይብስ እንዳልወደው ፈራው። ምን ማድረግ ነበረብኝ? እማ ፍቅር ማለት መስዋዕት መሆን አይደል? እሱ እሱ ከሚሞት እኔ ብጎዳ ይሻል። ከሊሊ ባነሰ እድሜ ከአባቴ ጋር ኖረሽ? እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ውስጥሽ ገብቶ እንደቀረ አልገባኝም። ፍርሃትሽ ፍርሃት እንደምትኝ ማቅ ነበር። በቃ እንደውም እሺ፣ እሱስ ምን አለሽ? ፈርቶ ይሁን ደንግጦ ዘም አለ። አንቺስ ምን ተሰማሽ? እኔ ደስታ። እንኳንም ራስ ወዳዳል እንኳ አይደለም በኋላ ይቆጭሻል። በዚህ ሁኔታሽ መቼም የምታገቢ አይመስልም። ለምንድን ነው የማላገባው? በጣም ነው የማገባው። ማግባት ትችላለሽ እንዴ? አንቺ ልጅ ግን እንዴ እንቅልፍ የመጣ ያልኳቸው ማ ልትረጅኝ ይገባል እኮ ስላዳንኩት ነው እንደተሳሳትኩ የምትቆጥረኝ? ቆይ እንደሚሞት እያወቅኩኝ ብቀርበውና ቢሞት ማን ገደለው ነው የሚባለው? በዚያ አስተሳሰብሽ ታዲያ እንዴት አድርገሽ ነው የምታገቢ? ግን ባይመስልሽም አታገቢ ማትበኝ እኔ ለራሴ ራሴ ነው ያልኩት፣ ይበቃል። እኔ እንዲህ አድርጌ አታድርጌ አልልሽም ብቻ ልብሽን አድምጭ። ወይ ሜሪ፣ እንዴት እንደምታሳዝን እንደዚህ አይነት ልጅ አስመስለኝም ነበር። እንዴ እና እርግማኑ ሰራ ታዲያ ሁለት ፍቅረኞቿን በዚህ ምክንያት እንዳጣሽ ነግራኛለች። ከእያሱ ጋር መቀጠሉ እንደሚሞት እርግጠኛ ነች። ወይኔ ልጅ በጣም ነው የማመሰግነው። ትልቅ ውለታ ነው ያልሽልኝ። እንኳንም ቆንጆ አልሆንኩኝ። ወይ ጉድ ወይ ጉድ! ቆንጆ ናት ብዬ በቅጡ መኖር ሳልጀምር እንደ ሰው ሳልዝናና አንገቴ እንደ ፍቼ ቀንና ማታ ስማር ኖሬ ለመደሰት ሳስብ ልሞት አላ አላደርገውም አላደርገውም። አምላኬ ቆንጆ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ። እስከ ዛሬ ያማረርኩህንም ይቅር በለኝ። እና አትወዳትም ነበር ማለት ነው? በጣም ነው እንጂ የምወዳት፣ ግን በወንድምነት ገና በጨቅላ እድሜ አጥንቴ ሳይጠነክር ልሞት። ሜሪዬ ሰላም አይደለሽ? ብራስሌቴን ትላንትና ካፌ ውስጥ እያዋለሁ መሰለኝ። ኧረ እባክሽ ታዲያ ምን ችግር አለው? በኋላ ሄደን እናመጣዋለና። አይ አልሄድም። የዘጋሁትን ፋይል ድጋሚ መክፈት አልፈልግም። አይኑ ማየት አልፈልግም። ደግሞ ማንም አይፈልግም። ወይ ጉድ! ደግሞ ሞት የሚደግሱለታል። አናገርከኝ ቢሆን hello ሜሮን ደሞዙ ሰጂ እያሉሽ ነው መጣች። ምን ሆነሃል? ምን አደረገች እንዲህ በአንድ የምትቀየርባት? ልክ አይደለም። እሺ፣ ትክክል አይደለም። X አርግኛ እንደዚህ ባሉ ስኖሮ ሞትም ተናዶ አንተ ምን ትሰራለህ ተመለስ ይለኝ ነበር። አሁን መሞት አልፈልግም። ሞትን ምን ያህል እንደምፈራ ታውቂያለሽ አይደል? ቦቅቧቃ አይ አስታወሽ፣ የማኪያቶ ክፍያ ያናደድኩሽ ልጅ ነኝ። ስለ ከፈልኩልሽ ይቅርታ። እዚህ እንደምትሰሪ አላውቅም ነበር። አሰድብኝም ማናገር ይችላሉ። የሚገርምሽ ፈገግታ የምትችይ አትመስይም ነበር። አውሬ መስዬ ነበር። አዎ፣ ግን ደስ የሚል እንደዚህ በአደባባይ ሰው ተሳድቤ አላውቅም። የመጀመሪያ ነ እኔም በአደባባይ ስሰደብ የመጀመሪያ ነሽ። ግን ተከፍሎልሽ በመሳደብ ሪከርዱን የሚወስድብሽ የለም። ለማንኛውም ይቅርታ፣ ከንደል ግባ ማለት አልነበረብኝ። ችግር የለም። እስካሁን አልገባው ይቅርታ። አልጨረስኩም። እኔ ጨርሻለሁ። አትረባም ያልሽኝን ይቅርታ አላልሽኝ። ይቅርታ። ደፋር ያልሽኝ ስድብ ይሁን አድናቆት አልገባኝም። ስለ ሁሉም ስድቦቼ ይቅርታ። እኔ ምለው አልወደድሽኝም አይደል? ለምንድን ነው የማልወድህ? ማለቴ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አይ ብራስሌትሽን ጥለሽልኝ ምንም እንዳልተፈጠረ ስትሄጂ ምን ልበል? የት አለ? አምጣው። በጣም ነው የምፈልገው። እኔ አስተወሸሽ መሆን አልነበረበትም። ለነገሩ ችግር የለውም። የት ላገኝሽና ልስጥሽ? ከስራ በኋላ የሰደብሽን ካፌ ታገኘኛለሽ። ካልፈለግሽው ችግር የለም። እንደ ድሮ ስራ አስኪያጅ ጋር መመላለስ አብዝቷል እና ብራስሌቱ እሱ ጋር ካለ ለምን አልሰጠሽ? አላስኩትም አለኝ። ቶሎ ተቀበዩ። አይ አልፈልግም። እኔ እሱ ጋር ከመሄድ አዲስ ብገዛ ይሻለኛል። እንዴት? እንዴማ እኔ እሱ ጋር መሄድ አልፈልግማ። እኔ ሰላሜ ነው የምፈልገው። የእኔና የአባትሽ ስጦታ ነው። እኔስ አጠገበሽ ነኝ ያለሁት፣ የራቀው አባትሽ ማስታወሻ። ይህማ ለምን ታስጨንቅኛለሽ? በቃ እንደውም የማውቀው ነገር የለም። እንደዚህ እያሰብካት ነው የምትቀርባት? አንተ ሸይጣን! የፈለከው ግን እጅን ሰብስብ እንዳንጣል። ወላሂ ነግራታል። በዚህ ከተጣላኸኝ ተጣላ። አይ ሰላም ነሽ? ካላስቸገርኩ ትሰጠኛለህ? ቸኩያለሁ። ቁጭ በይ፣ እሰጥሻለሁ። ለምንድን ነው የምቀመጠው? ስጠኝና ልሂድ። አንተ ና ታዘዘን እንጂ ምን ሆና ምርታዝ ፓኬቱ አምጣል። አንድ ስታይን አንድ እንመስላለን። ሁለት አድርግልን፣ አንዱ ነጥ አድርግላት። ቁጭ በል ልጄ። ትሰጠኛለህ? አትሰጠኝም? ወርቅ አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው? ለእኔ ከወርቅ ነው። አምጣ ግራ ነገር ነሽ። ምን እንደሚያስደስትሽ ራሱ የምታውቂ አይመስለኝም። አንተ መሞቻን የምታውቂ አይመስለኝም። Kısa bir yerlik. ይሄ በቃ አላመመኝ። ተውት። አንተ ደግሞ አትበጥብጠኝ። አመመኝ ብለህ አይደል እንደ መጣሁ? no no አላመመኝም። ዝም ብዬ ስቀልድ ነው። ጨዋታ አስመሰለህ እንዴ? እሺ ተሽሎኛል። በቃ አንባብ ነዝ ያዝ ቆይ፣ እኔ አልታመንኩም እኮ ምን ምን ሆንኩኝ እኮ ፍቅረኛሽ ግን ስሙ ማለት ነው? ቢኒያም። ለምን ጠየቅ? ኦም ሜሮን መሐመድ ሰላም ነሽ? ባለፈው ሰድበሽው እንደሄድሽ መመለስ አልነበረብሽ። ለማንኛውም ጨዋታ በጣም ስለሚችል ተጠንቀቂ። ጨዋታማ በጣም ነው የሚችለው። አስበዋል፣ አለማችን ላይ እንደሱ አይነት ሰዎች ባይኖሩ አለም እንዴት ልትደብር እንደምችል። ይኸውልሽ እያሱ Mata. Isso merece os meus. Mami Trubi. ምን አመመህ እንዴ? ምን ይሻላል ታዲያ? ትንሽ ወክ ሳረግበት ሳይሻለኝ አይቀርም። ውሸቱ መሆኑን ነው። እንደዛ ያደረገው ደግሞ እኔን ለማግኘት መሆኑ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ እንደዚህ ላረግ ፈለግኩኝ። ማሚ የምትለኝን ልስማና በገደብ ልቅረብ። ፍቅር አይሞካክረንም። ራሴም እንዳልሳ በጣም እጠነቀቃለሁ። ተሳስተን ወደ ቀኝ መስመር ከገባን ግን ግንኙነታችንን አቆመዋለሁ። እኔም ገና ለገና አጣሁት ብዬ አልጨነቅም። እሱ ራሴ ባመጣ ጣጣ መጎዳት የለበትም። የአረጋያን ምራቅ ወዝ እንጂ እንደዛ ልታደርግ ቻልክ ማለት ቤትን ሸጠህ ያለህን ንብረት ሸጠህ እንዴት ወደዚህ ስራ ልትገባ ቻልክ? ልጅ እያለሁ የአያቴ ጎረቤት አምሳ አለቃ ረጋሳ የሚባሉ ነበሩ። እኚህ ሰውዬ ምንም ልጅ ስላልነበራቸው አያቴም ከኔ ሌላ ልጅ ስላልነበራት በጣም ይወዱኝ ነበር። እኔም በጣም ወዳቸው ነበር። ታዲያ ካደግኩ በኋላ እኚህ ሰውዬ አርጅተው ታሞ የሚጦራቸው አቶ ውሃ የሚያቀብላቸው አቶ መሞታቸውን እንኳን ያወቅ ከሶስት ቀን በኋላ ነው። እዩ ሲቃቁም በቃ በዚህ በጣም እያዘንኩ አያቴ በአመቱ ያላትን ንብረት በሙሉ ለእኔ ተናዛ ሞተች። የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ። ከዛም የወረስኩትን ንብረት በሙሉ ሸጥኩኝና የአረጋያን መንከባከቢያ ከፈትኩ። መኪናዋንም ልሸጣት ነበር። ኢንተርናሽናል የልጆች ጋር ምናምን ስገናኝ ወደዚህ ወደዛ ማያ ትሆነኛለች ብዬ ተወኳት። እናትና አባትስ በልጅነቴን ያጧቸው። ፍሬ ያምርባችኋል፣ ያዝልቅላችሁ። ያዝልቅላችሁ ጓደኛ አይደለም። በእንግዲህ እንግዲህ ይቅናሽ ያሱም ትወዳታል። በጭራሽ አልወድም። እልህ ስላስያዘች ደግሞ ያለ ዋጋዋን ሰጣት ስማ አውቃለሁ ከሴት ጋር ይህን ያህል ቆይታ አታውቅም። ባይሆን ስትተዋቸው እንጂ እንደዚህማ ሆነ አይቼ አላውቅም። በግድ ልታስወደኝ ነው እንዴ? ፍቃድ ወስዳለች። እሱንም በስልክ ነው የወሰደች። አመሰግናለሁ። ምስኪን ለመሞት ይጣደፋል። ሜሮን ትኖራለች። አልመለስሽልኝም። እዚሁ ጎረቤት ና ግባ እናጠብቃል። አይ ሌላ ጊዜ ልመለስ በቃ። አረ ግባ። እዚህ እኮ ነች፣ አሁን ትመጣለች። ና ግባ። እያሱ ነው ያለን። ይሁን። ነገር ግን ተቀይሮብኛል። ለካ እንተዋወቃለን። ምን የተቀየረብሽ? እንደዚህ አልነበርክም። ድሮ ረጅም ነበርክ አይደል? አጠርኩብሽ ጋር ነው። ቤታ ማለች ሜሪ ናታ። ኖ እኔ ወንድሟ ነኝ። እሺ፣ ኧረ እባክህ አውቅብሃለሁ። ፍቅረኛ ነህ። no እኔ ፍቅረኛው አይደለሁም። ፍቅረኛዋ ሌላ ሰው ነው። ማን ነበር ስሙ? አንተ እያስ አይደለ? ምን አንተን አይደል ካፌስ ተደብቃ ምትክ? ይቅርታ ይቅርታ፣ እንደሱ አለም አንተን አልነበር ካፌ ውስጥ የሰደበችክ እኮ? እንደውም አንተ አይደለም ራስህን ታስመልስ እግር የተሰበረው። ለማንኛውም እንዳትናገርሽ ከዲያሪ በኋላ ነው ያየሁት። ቤታ በፊት ማግባት አትችልም ነበር። አንቺ ግን ስለ ሁለታችን ከእኔ የበለጠ እንደምታውቂ ማወቄን ታውቂያለሽ። ትንሽ ይል ያለው ጫማ ስታደርጊ እኮ ትደርሽበታለሽ። እኔም እኮ ሳገባሳለሁ እንደዚህ ማድረጋት። ሊሊ ሂጂና ጥሪያት፣ ዘገየች። ኧረ ቁጭ በል ቁጭ በል። ሚጣፊት ግን ስለ እርግማን ስታወራልህ እንዳትስቅ። በዚህ ጉዳይ በጣም serious ናት። በልጅነቷ ከአባቴ ጋር ኖራለች። ሰዓት ነግሪኝ፣ ጥቁር እንግዳ ታመጭብናለሽ እንዴ? ተሻለሽ ሚጣ ያምራል እንዴ ያዝ ደግሞ እኮ ተደብቀሽ እንደምታያቅ ሰላም ግባሽ። ደህና ሚጣ አንዴ ነኝ አንተ ግን ታይታኒክ ላይ እንዳለው ጃክሌት ልትሞትላት ትችላለህ። ቢኒያምን አልወደውም። አንተም ብታገባ ደስ ይለኛል። እሷን ማግባት አትችልም? እሱ አትወደኝማ። እናትህ ትወዳለች። በስንቷ? በፈለገው። በፈለገው ስልክ እኔ እኮ በአንድ ብሯ ማለት ነው። እንዳሰብሽው አይደለም። ካለመሽ ነው እሱን ጠይቂ። ምንድን ነው ያሰበችው? ኦ አዎ፣ እንዳሰብሽው አይደለም። እውነቷን። ታዲያ ካልሆነ ለምን ያዝከው? ሂጂ ግቢ አንቺ። ሊሊዬ በጣም ነው የማመሰግንሽ። ሌላ ቀን ከመጣ ግን ሰው እናሳይካለሽ። እሺ ቆይ ትንሽ ተረጋጊ፣ ትንሽ ተረጋጊ ስለ እርግማን ከሆነ ምንም አልሆንም፣ አታስቢ። ለነገሩ ስላልተረገም ከአንተ ስለ እርግማን ምን ይገባል? ሰው እንዴት በራሱ ይጨክናል? እኔ ፍቅር አያምረኝ መዝናናት፣ መደሰት እኮ እፈልጋለሁ። ስራዬን ለመሸሸግ ያደርኩ ይመስላል። ማንም ብነግረው አያምነኝ። አንድ አንድ እንኳን የሚረዳኝ ሰው ቆይ ከሁለት ፍቅረኞቼ ሞት በላይ ምን ምን ማሳመኛ ቢመጣ ነው ቆይ ፋሲል የሚባለው መጀመሪያም ታሞ ነበር አይደል? እና የታመመውን ሊሞታል እሳቸው ገረገሙት በኋላ ነው የባሰው። ሜሪ አንቺ ስላሰብሽ ነው እንጂ እሳቸው ረገሙሽም አልረገሙሽም መሞቱ አይቀርም። ለምን ትከራከረኛለህ? እሺ እሱ አጋጣሚ ሞተ። ብሩክ ልክ በአርባ አምስተኛ ቀኑ ለምን ሞተ? እሱም በአርባ አምስተኛ ቀኑ ነው እንዴ ሞተ? ቆይ እናትሽ ለምን አልነገሩኝም? እንዳትፈራ ብላ ይሆናል። ይሄ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ስለምወድ ነው ሸሽ ነበር። ለምትረዳቸው ሰዎች ሲባል ኖርላቸው። እኔ አብሬ ለመኖር አልታደልኩም። ከዚህ በላይ ራስ ወዳድ መሆን አልፈልግም። ያለሽበት ሁኔታ ባይገባኝም የተረዳሁሽ ይመስለኛል። ማንም አልተረዳኝ፣ ፈጣሪም የተረዳኝ አይመስለኝም። በአርባ አምስት ቀን ውስጥ በማንኛውም ቀን ትሞታለህ። ለመሞት ፈልጌ ሳይሆን ስለምወድሽ የሚመጣውን ለመቀበል ተዘጋጅቻለሁ። የረገሙሽንም አሮጊት ፈልገን እናገኛቸውና ይቅርታን እንጠይቃቸዋል። የሶስት ዓመት ሙሉ ዝም ብዬ የተቀመጥኩ ይመስላል። ፈልጌ አጥቻቸው ነው። እናቴ መፈለግ ደክሟት ነው። ይቅርብኛ፣ ተበረታታኝ። አይዞሽ፣ እርግጠኛ ነኝ አልሞትም። እውነት አስጨናቂው አርባ አምስት ቀን ዛሬ የተጀመረ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እዩዬ በማንኛውም ሰዓት ሊሞት ይችላል። ስስታሞኝ ይሁን ትልቅ መስዋዕትነት እንደከፈለልኝ ነው የምቆጥረው። የመርፌ ቀዳዳ ያህል እንኳን ክፍተት አልሰጠውም። ካልቻልኩኝ ግን አብሬው ሞታታለሁ እንጂ ከዚህ በኋላ መኖር አያጓጓኝም። ለእኔ አሳ ጥብስ አሳ ጥብስ አሳ ጥብስ አይሆንም። ሌላ ነገር ብላ ዛሬ መብላት የአማርኛ ሳጥብስ። አዎ ግን ኮተሌት ነገር ይሆንልህ። እሱ እኮ ሸዋለሁ ብዬ ነው። ምን ችግር አለው? እኔ ሁሌ የምበላው ነገር እኮ ነው። እሺ ግን እኔ ነኝ ማጎርስሽ። ለእኔ ሳላድ ይሆንልህ። ተነስ እዩ፣ እየተነስ ከሱ ጋር ተነስ፣ እዛ ጋር ሁን። አሁን ጥቅምት ነው። እንደዚህ በቲሸርት አትውጣ። እሺ፣ አንቺስ? እኔ አይበርደኝም፣ ደርቤያለሁ። እና እናት ሆነችልሃ። በጣም ያዝልቅልህ። 아멘. ቻር በአምስት ቀን እስክታልቅ ድረስ ለጥ ብለን ልክ ቀናችን ሲደርስ ብንነሳ ደስ እንደምፈልገው ካልሆነ ግን ባንነሳ ይሻላል። ለእኔ ጥብስ ደረቅ ያለ ጥብስ መርቄ ኖ ደረቅ ያለ ይሻለኛል። ትንሽ ጮማ ጣል ጣል አድርግበት። እሺ፣ ግን please የጥብስ እንትን እንዳይኖረው ቅጠል እንዳይኖረው ቶሎ አፍጥን። ጨረስክ? አዎ። ምን የረሳሁት ነገር አለ? ኦ የበግ መሆኑ እንዳትረሰ። እየቀለደ ነው ልጄ። አንድ ፓስታ በአትክልትና አንድ ሰላጣ። እቺ ምን ሆነሻል? ሳምንት ሙሉ ፓስታ ልብላ እንዴ? የባለፈው የበርገሩ ትዝ አይልም? ሌላ ነገር አትበል ታዲያ። እሱማ እያወራሁ ስለነበረ ነው አይደለም እንዴ? ሁሌ ይከሰታል እንዴ? አይሆንም፣ ያንቀሃል አልኩ። በቃ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሁለታችንም ፓስታ ነው የምንበላው። ሁለት ፓስታ። እኔ ፓስታ? አሁን ያንቅሻል። እውነት ይሄ ልጅ ሊሞት ሳይሆን አይቀርም። በጣም አምሮበታል። እንደዚህ ማማር ደግሞ የጤና አይደለም አይደል? ያለውበት ድረስ መጥተው ነው። እኔ እንዴት እከተላችኋለሁ? በቃ እሺ፣ ተከትያቸው ከመሞቱ በፊት እንዴት ይኖር እንደነበር ላወራ ነው። <laughs> አንቺ እቺ ልጅ ግን በጣም ጨካኝ ነች እንዴ! እየዞረች አዲስ አበባ ወንዶችን እየገደለች ልጨርስ ነው እንዴ? አንቺ ማምንሽ ተነካ? ይብላኝ እንጂ ለአዲስ አበባ ወንዶች አፈቀርን ብለው ጠጋ ሲሉ ጠብ፣ ጠጋ ሲሉ ጠብ hello, hello, hello. መጣበት። <coughs> ትንታ እኮ በጣም መጥፎ ነው። በሽታ ይሻላል። ቆይ እንደዚህ ያደርጋል ብዙ ጊዜ ወይ ሰው ነው የስለት ልጅ ይመስል ጣጣ በዛ ነው። እንደው እሺ ብለሽ ነው የምትጨናነቅ? እኔ በቃኝ ብዬ በቃ አንተ በቃ እንሂድ እንሂድ በቃ እዩዬ፣ ቆይ ቆይ ቆይ፣ አታይም እንዴ? ምን ሆነሻል? ጋጅቶ ነበር ገና ላይ አይደለ እንዴ ነበር? ቢሆንስ መኪና አይደል እንዴ? ሾልክ አለቅ አለቅም። አረ ሜሪ ፈሪ ሰው ምን ይልናል? እናቴ ደራሲ ናት። ከአባቴ ጋር ከተለያዩ አሁን ወደ አስር አመት ይሆናቸዋል። ውጭ ከሄደ በኋላ ራሱ በስልክ ነው እንጂ እኛም አግኝተ ነው አናውቅም። እናትሽ ግን አባትሽን እስካሁን እንደሚወዷቸው አስታውቅባቸው። እንድታውቅ አንድ ምስጢር ልንገር። ሁል ጊዜ እሱ ሲደውልላት እኛን የተገናኙበት ሬስቶራንት ውስጥ ትጋብዘናለች። <coughs> እዩ የቤት እኮ ማንም የለም፣ ለምን ሳንበላ ነው? አራበኝ። እኔ እኮ ለአንተ ብዬ ነው መሞት ፈልግ? አዎ። ምን? ሜሪ፣ እንደዛ ማለት ያደርነው በቃ አራበኝ። ደግሞ ፓስታ ሰልችቶኝ እንዳይመስል። ሰልችቶ አይደለም። ሰሞኑን በተከታታይ ምግብ እየበላህ አይደለም? በጣም እያበዛ ነው። አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ አልነገርኩሽም እንጂ ጾም ጀምሬያለሁ። <laughs> ቅድም ማኪያዙ ስጠጣ አላየሁም እንዴ? ማለቴ ከምግብ ነው የምጾመው። ፈሳሽ አንዳንዴ ይወስዳል። እኔ እንደዚህ እየተጨነኩ አንተ ትቀልዳለህ። ይርይ ደግሞ እንደው በጣም ለትንሽ ነገር ብዙ ትጨነቂያለሽ። በፍጹም ጥርጥር አይግባሽ፣ እኔ አልሞትም። ምንድነው ምንድነው ይሄ ደግሞ ምን ይሄ ብርድ መጥተዋል ማለት ነው? ምን ሆነሻል? ጉሮሬ ይኸው በቃ እንደዚህ ህፃን ልጅ መሰልኩ እንዴ? ልታታለኝ እዩ አትቀል። እሺ እዩ፣ ሆስፒታል መሄዱን እንዳትረሳው። ወይ ምቾት ምቾት እኔ ቢቀርቢ ነው የሚሻለኝ። ስድቧ ይሻለኛል። ለምን ትናለ ይባላል። ስበላ መከራ፣ ሳልበላ መከራ። እኔ እንዴ ልኑ እሱንማ ታገስላት አርባ አምስት ቀን ውስጥ ያልቅ ድረስ ምን ደግሞ ለአንተ ብላ ነው ማሜ። ሰሞኑን በተገናኘ ቁጥር እኮ ፓስታ ነው የምንበላው ለምን? ፓስታ አንቅም ብላ ነው። ያመጣሁትን አጥሚት ጠጣ። ማውጣት ትቻለሁ። እንዳትወሸኝ። ጠጥተሃል? ትቻለሁ አልኩሽ አይደል አይደለም? እሺ። እና አሁን ለውጣለሁ አለው? በደንብ ተሻለ? አሁን ጥሩ ነው። ምንም አለ ለቀረው ለምን የሆነ ለምን ስፖርት አሰራበትም? ዋና ሄዳለሁ ብያለሁ። ምን? አንተ ልጅ ያመሃል እንዴ? ዋና እኮ ያርስብሃል። እቺ ዝም ብለሽ እኮ ነው እንዴ? ሁሌ የማደርገው ነገር እኮ እኮ ችግረት ምንም እኔ የምልህን ነገር አስብ። እሺ ምን ሌላ ስፖርት በቃ ለምን ሌላ ስፖርት አትሰራም? ኳስ ለምን ኳስ አትጫወትም? ምን አለበት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እሺ ብትለኝ እኔም እኮ ደስ ይለኛል። እሺ በቃ በኋላ እሺ ደውላለሁ። አይሆንም፣ አይሆንም። ይቅርታ ተሳስቼ ነው ተሳስቼ ነው። ኳስ አይሆንም። እሺ፣ እሺ። ምን ላድርግ? ምን አለበት ይህች አርባ አምስት ቀን እስክታልፍ ድረስ ብለህ ብተኛ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ ፓስታ ፓስታ በአትክልት እና ሁለት ዋሺ እና ካሽሚር ደሳለች ክትፎ ቤት ሆነሽ ፓስታ በአትክልት ታጅላለሽ። አንድ ስፔሻል ክትፎ አንጣል። ሜሪ በቃ ተረጋጊ። የቻልነውን ያህል አድርገናል። ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ያውቃል። የሆነ ጭንቅላትን እንደፊኛ የሆነ ያበጠ አይነት ነገር ተሰምቶ ያውቃል። ሆነ በቃ ሊፈነዳ የደረሰ በጣም አንተንም ይሰማል እንዴ? በቃ ብሎ ይጨንቀኛል። ስም ብሎ ስለሆነች ነው የምነሳው። ፍቅረኛ ማ? አንተማ ፍቅረኛ መያዝ አችልም። ቀርቷል። አሁን ተለውጫለሽ። አላምንም። ለምን እንደምትሸሽም ተረድቻለሁ። አንቺ ወድሻል እንዴ? ትዳርሽ እኮ ነው የሚፈርሰው። ይፍረስ፣ የቆመውን በግድ ነው። እንደውም አልሄድም፣ ትምጣ የእውነት ፍቅረኛ ከሆነች እሄዳለሁ። እሺ፣ ትደውልልኛል? ንገረኛ። ትደውልልኛል? አልደውልም ማርታ ሜሮ የድሮ ጓደኛዬ ነበር። ጥሩ ፍቅረኛ እንደሚሆንሽ አልጠራጠርም፣ ግን በደንብ ጠብቂ። ታደርጊያለሽ? እንግዲያውስ በጣም ቢያም አፈቅራትና ላገባት ስለነበረችው ሰሎሜ ላውራሽ። በጣም ወዳት ነበር። በቃ በቃ አልፈልግም፣ አትንገረኝ። እኔ ግን እንድትሰሚኝ እፈልጋለሁ። ከመጀመሪያ አልፈልግም አልኩ አይደል እንዴ? እንዴ ከሴት ጋር እንደነበርክ ማሰብም ማወቅም አልፈልግም። ቶ እንዴ አልፈልግም አልኩ እኮ በቃ በግድ ልታስቀናኝ ነው እንዴ? አልፈልግም። ሜሪ ነገ አስቸኳይ ጉዳይ ተፈጥሮ ወደ ናዝሬት እየቀለድክ ነው አይደል? አልቀለድኩም። እንዴት እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የምታስበው? ሶስት ቀን እኮ ነው የቀረው። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የምታስበው? አላወቅም። ሩቅ መንገድ አትሄድም። እንኳን ናዝሬት ድረስ ስትሄድ ይችን የቀሩትን ሶስት ቀናት ከቤት እንድትወጣ አልፈልግም። እኔ አርብን አስፈቅጃለሁ። ሶስቱን ቀን አብረን እናሳልፈው። በጣም መጠንቀቅ በጣም ቲሸርት፣ ዋና፣ ይሄ መኪና መንዳት ምናምን የሚባል ነገር የለም። አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ እኔ ካልሄድኩ ፕሮጀክቱ ሊሰናከል እንደሚችል ታውቂያለሽ። ፕሮጀክቱ ከአንተ ይበልጣል። አንተ ስትኖር ነው ሌሎች ሰዎችን መርዳት የምችለው አይደል? እኔ ይሄ አርባ አምስት ቀን በስንት መከራ ጸሎት አለፈልኝ እላለሁ። አንተ ባለቀ ሰዓት ታበላሽ ቢኖ ድንግ ይኸውልሽ፣ ነገ ሂጂ። ቅዳ አልሰማ አልሰማ በቃ ሊሊት ሙት አይሆንም። በቃ በቃ ለምን አታውኝ? ልታሳብደኝ ነው የምትፈልገው? እንዴ? ትቼዋለሁ፣ አልሄድም። ስለተረዳኝ አመሰግናለሁ። ነገ በጠዋት ቤት እመጣለሁ። እቺ አርባ አምስት ቀን ትለፍድ የፈለግኩት ነው ብሎ መርዝም ቢሆን ፓስታን አይኑን ማየት ለምን ሌላ ጊዜ አታደርገውም? የግድ ነገ መሆን አለበት? አዎ፣ እኔ ነገ ብቀር መፈራረሙን ሰውዬ ከነገ ወዲያ ወደ ኬንያ ይበራል። ያ ማለት ደግሞ ጉዳዩን ደጋሚ ለማንሳት ሌላ ሶስት ወር ሊያስፈልገኝ ነው ማለት ነው። እንዴት አልተረዳችህም? በፍጹም ልትሰማኝ ዝግጁ አይደለችም። ታውቃለህ ደግሞ ይሄ ገንዘብ አዳማ ውስጥ እርዳታ ለሚፈልጉ አዛውንቶች ምን ያህል ሊጠቅም እንደሚችል በጣም ይቅርታ፣ እየሄድኩኝ ነው። ምን አታደርገው? ኖ ነገ በሌሊት እመለሳለሁ እኮ። እየቀለድክ ቢሆን ነው የሚሻለ አለበለዚያ አታገኘኝም። ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ነው። ሄሎ አቶ እያሱ። አቤት። በጣም ይቅርታ ሚስተር ጃፈርሰን ዛሬ ማታ ለአስቸኳይ ስብሰባ ኬንያ ስለሚበሩ ቀጠሮን ለሚቀጥለው ሳምንት ለመቀየር ነበር የደወልኩት። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ የዛሬ ሳምንት። እሺ እሺ። ሳሙኤል ከውጭ ተመልሷል እንዴ? አየኸው እንዴ? አዎ። እና ምን ልትሆን ነው? ስማኝ፣ ወደ ናዝሬት እየሄድክ ነው አይደል? ሀሎ እያሱ፣ ሀሎ Hello ዩዬ፣ እንዴት ነህ? ታውቆሻል ግን? ምኑ? ከነጋ ለሰባተኛ ጊዜ ስትደውይልኝ። እሺ በቃ አሁን የመጨረሻ ነው፣ አልደውልም ካሁን በኋላ። No no no no አትደውይ ማለት አይደለም፣ ዝም ብለሽ ነው የምትጨናነቂው። አዎ ዝም ብዬ ነው የምጨነቀው። ምንም አትሆንም። አትፍራ እሺ ዩዬ። አልፈራው አልፈራው። ደግሞ የክፍለ ሀገር ታክሲዎች በጣም ነው የሚንቀዠቀዡ ታውቃለህ አይደል? ዛሬ እንዳትወጣ በቃ መሽቷል። ነገ ትወጣለህ። እሺ፣ ከቤትም እንዳትወጣ። አረ ሜሪ አትጨነቂ። እሺ፣ እሺ፣ አልጨነቅም። ነገስት ስትመጣም እንዳዘጋጀው ላጠቀም። እሺ ሜሪ። እሺ፣ ቻው። በቃ ደግሞ እየደወልክልኝ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ ደውላለሁ ነገ ነው የመጨረሻው ቀን። ያው ህይወት አንድ ብትሆንም መንገዷ ግን ብዙ ነው። ባይሆን እንኳን ራስሽን እንዳትጎጂ። እንዴማ ጓደኛዬ ባይሆን ስለምን ይሞት? እኔ እኮ አንቺ እንዳትጎጅብኝ ብዬ እንጂ እንዲሞት ብዬ አይደለም። አልቆጣም። እኔ ምንም አልሆነ። እሺ ምንም አይሆንብሽ። መቼ ነው የሚመለሰው? ነገ ነገ ይመጣል። ልቤ ቅልጥ ጣለብኝ። ፈጣሪ ለእኔ ሳይሆን ለዩዬና ለሚረዳቸው ሰዎች ሲል በህይወት ባኖረል። እዩዬ ያሰበውን ለማድረግ በጣም እልህኛ ቢሆን ውስጡ ግን በጣም ጥሩ ሰው ጭንቀቴ ስላልገባው ሳይሆን የፕሮጀክቱ ነገር ሆኖበት እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ አርባ አምስት ቀናቱን ፍቅር ሳይሆን ችግር ሆኜበት እዩዬ ስለሆነ ታግሶኝ ቆይቷል። በቀረው ሰዓት ሞት ግድ ከሆነ እሱን ሳይሆን እኔን በወሰደኝ። እሱ ለብዙ ሰዎች ያስፈልጋል። ቢቻልና አብሳካ ግን አብረን በፍቅር ብንኖር በጣም ደስ ይለኛል። አምላኬ ጭንቀን ካሳለፍከኝ እንዴት እንደማመሰግናለሁ። ይህም ባገባው ደግሞ በዓለም ላይ ደስተኛ ሴትን ይሆናል። ደግሞ በጣም ነው የምንከባከበው። አለቅብኝም እንኳን የሚደውሉለት ሴቶች ቢኖሩም እንኳን ይቅርታ፣ እሱ እንኳን ይቅርብኝ። ስለምቀና እሱ እንኳን ይቅርብኝ። እኔ ግን መቶ percent እታመንለታለሁ። በሀሳቤ እንኳን አልማቅጥበትም። አሜን. አምስት ቀኑ እኮ ሞላ። ታዲያ ደወልሽለት? ፈራሁ። ኔትወርክ ችግር አለው ይሄ ደስታዋ ነበር ይናፍቀኝ። በጣም የገፋፋዋት እንደዚህ ሆና ላይ አትፈልግ አሁን አባቷ አያፍርብኝም። እኔ ብልሽ ያ ምስኪን ቆንጆ ሞቷል ወይስ ተርፏል? እስኪ ጥሩ ተመኝላት። አይደለም እኮ የምገለው፣ እርግማኑ ነው የሚገለው። እንደኔ በጊዜ ዞር አይልም ነበር። ትማ ፈሪ ስለሆን ፈሪ ለእናቱ ተብሏል እኮ ለቅሶ መድረስ ይኖርብናል። እኔ ለቅሶ አልወድም፣ ሞት የሚባል ነገር አልወድም። ታስተኛለች። እኔ እዚህ እያለሁ ከየት መጥቶ ሊወስድ ይፈልጋል እንዴ? አረ ቢኒ እፈር። ለምንድን ነው የማፍረው? በጣም እኮ ነው መወዳት። አውቃለሁ ቢኒ፣ ግን በወንድምነት አትቀልጅ። ቢኒ ሙት፣ አልቀለድኩም። አንቺ ምን ሆነሻል እንዴ? ሞት ሳቲ መናገር አትችይም እንዴ? ሜሪዬ፣ ዛሬ እንገናኛለን። ሜሪዬ፣ መኪናው አስቸገረች። ምን ሆነች? አትደንግጪ ሜሪ። አርባ አምስት ቀኑ እኮ አልፏል። እሱም አልፏል፣ ግን ብዬ እንድትቸገር አልፈልግማ። በቃ እንደውም ዛሬ አትምጣ። በቃ ነገ ተረጋግተህ ትሰራና ትመጣለህ። እሺ? እሺ። ግን ከቻልኩ እመጣለሁ። የዛሬን ቀን እንደ ልደት የቀላ አሳልፋት አስቤ ነበር። በቃ ካልቻልኩ ዛሬ ደስ ስላለኝ አልቀየም። ቀሽም ነው ፈርቼ ሞቻለሁ። አናቀቀኝ ቢል እዩዬ ዛሬ ናዝሬት ነው። አብሮኝ ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ዛሬ ልዩ ቀኔ ስለሆነች ሁለታችሁ መጋበዝ እፈልጋለሁ። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ይመቸኛል። ቢኒ ዛሬማ አብረን ልትሆን ይገባል። ደስ ይለኛል። እሺ ምን በጣም ይቅርታ የረሳሁት ቀጠሮ ነበረኝ። ዛሬ ልጋብዛችሁ ምለው ሰው ሁሉ እየኮራ ነው፣ ግን ችግር የለም ከቢኒ ጋር እናሳልፋለን። ካልሆነ ቤት ከነማሚ ጋር እናሳልፋለን። እንጂ አንተ ምን እሺ ብያለሁ እኮ ሜሪዬ፣ ደስ ይለኛል። በቃ ከቢኒ ጋር እንሆናለን። እያሱ ናዝሬት ይደቅናለች። በትንሽም ግን ዛሬ ደስ እንዲለኝ ይፈልጋል። እኔም ስላልሞተ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን በጣም ተጨነቅሽ። በጣም ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ እነሳለሁ። ይቅርታ ሜሪ፣ በኋላ እደውላለሁ። ቻው ቻው። እሺ፣ መቼ ነው ደግመን የምንገናኘው? በፈለግከው ቀን ቻስ ከመላክነት በአንድ ጊዜ ወደ ሰይጣንነት ይቀየሩ። አንዳንድ ወንዶች እንደዚህ ናቸው። በቃ አትጨነቂ፣ መርሳት ነው የሚሻለው። አባቱ ረሳዋለሁ። በነገሩ የእሱ ጥፋት አይደለም፣ የራሱ እርግማን አይደለም፣ እርግማን አይደለም፣ ራሱ ነው ጥፋተኛ። አይሆንሽም ነበር ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቆንጆ ነው። ቆንጆና ዝነኛ ወንዶች ደግሞ ለትዳር አይሆን መሞት ነው መከዳት ይሻላል። እሱማ ያው ነው፣ ሁለቱም ያው ነው፣ ሁለቱም ያሳብማል። እኔ ግን ቆይ ምንድን ነኝ እንዴ? ለምንድን ነው መደሰትም አልችልም? ደስታ እኮ ሀያ አራት ሰዓት እንኳን መቆየት አይችልም እንዴ? የግድ ልደሰት ይገባኛል። እሱማ እኔ ፈልጌ ነው ማታች ግን እኮ ወደዋለሁ ልግደለው እንዴ? ተይው እባክሽ፣ ተይው እባክሽ። እንዴ ሰበብ ነው የሚሆንብሽ። ደግሞ ያደረገው ራሱ የሞተ ስለሆነ ነው። ሞትን ፈርቼ ስለራኩሽ በጣም ይቅርታ። ደግሞ እኔ እንደሱ ቆንጆ አይደለሁም፣ አላስቸግርሽም። ሜሪዬ፣ ከዚህ በኋላ አንድ አይደለም አንድ ሺህ ሞት ቢመጣ አልፈራም። ሜሪዬ፣ እወድሻለሁ። ወራጅ ወራጅ ግራው መልኩ ቀይሮ መጣብኝ። እሺ የፍርሃት ቀንስ ሲያልፍልሽ መጥፋት አማረሽ። ለምን ስልክ ያላነሳሽ? ምን አገባ? ምን ማለትሽ ነው? ለማታ ብቻ ነበር የፈለካት? ግብዣዬን እስከ መሰረዝ ድረስ ያደረሰች? ለዛ ነው ስልክ ያላነሳሽ? ስለ ትላንቱ explain ማድረግ አለብኝ። ልጅቷን ትያት፣ ልጅ ናት። ዋናው ነገር አንቺ በእኔ ላይ እምነት ማጣትሽ ነው። ከዚህ በኋላ አይነት ማየት ቆይ ከአንቺ በላይ ማን ይምጣልኝ ብዬ ነው ከአመታት በኋላ ያገኘሁትን ፍቅር የምገፋው። እምነትማ ሊኖርሽ ይገባል። በፍጹም እንድጠረጥርኝ አልፈልግም። ብገደድ እንኳን አለማገጥሽ በ45 ቀናችን እምነት ካጣን ምኑን አብረን ቆየን? ሜሪ በፍጹም በጥርጣሬ ልትረብሽ አይገባም። ቆይ ግን የተፈጠረ ነገር ቢኖር ምን ልትሆኝ? ምን ሆነሽ ነው? ነጩ ሸቶ አሸኛለህ። ከአያት በስተቀር ምንም ዘመድ እንደሌለ ነግረኛል። እውነቱን ልንገርሽ፣ እንደሞትክ ቆጥሯል። አልቀቀኝ ልቀቀኝ! ልቀቀኝ! ጨዋ ልጅ ነው የሚመስለው። ባገኘው ክስ ነበር ማደርገው። ቆይ ብቻ ጺሙን ነው የምጎትለት። ተይ አንቺ ምንም አያገባሽ እና ዝም ይባል ደግሞ አንቺ ብታየው ምን ያልቱ ደሁን በመቀስ ቋርጠው እንዴ ማንን ሰሉን ነው ልጄ እናትሽ ስትነግረኝ በጣም ደነገጥኩኝ። ተበሳጭቼ ተቆጣሁሽ እንጂ አልረገምኩሽም። ታዲያ ይህን ሁሉ ጊዜ ዝም ብዬ ነው ስጨነቅ የነበረው? እኔ እኮ ሲፈጥረኝ ተናጋሪ ነኝ። እናትሽም ታዝባኛለች። አሁን ስንመጣ ስንቱን ሰው ተሳደብኩ አይደል እንዴ? እርግማንማ ነበር። እርግማን ባይሆን ኖሮ እንዴት ሁለት ፍቅረኞች ይናጣሉ? ግድ የሉት ማዘር፣ ረስታውት ነው እንጂ ረግማኛል። እርግጥ ነው አላስታወስም ግን ልጄ ከልቤ ካለቀስኩብሽ እንደሚደርስብሽ በደንብ አውቃለሁ። እርግማን ቀላል አይደለም። ሰው ዝም ተብሎ አይረገምም። አንቺ ታዳጊ ልጅ ለምን ብዬ ኖርሽን የማበላቸው? እናትና ልጅ ስጠላሉ አይደለም ልጄ ለምን ዋሻል? እመኝ፣ እርግማን ከሆነ ስንቱን ሰው ገድያለሁ ማለት ነው። እርግማን ነው ካልሽም አንስቼልሻለሁ። አባቶቻችን የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል የሚሉት ነው የደረሰብሽ። አሁን ሁሉ ነገርሽው ፈጣሪ ሆት አቃናለሽ። በዚህ ዘመን እንዳንቺ አይነት ልጅ መኖሩን በጣም ይገርመኛል። ያሩክ ይቆጣ ማን ስራዬ ብሎ ያስባለሽ ነው ልጅ ሚጣ። አሁን ስሚ ድሮም ፍርሃትሽ እንደነበር ነግሬሻል። አሁንም እንደኔና እንደ አባትሽ እንዳትሆኝ ተጠንቀቂ። እሺ፣ እስካሁን የነበረው ፍርሃቴ ነው ይባላል፣ ግን እኮ ከሌላ ሴት ጋር ነው መች እርግጠኛ ሆንሽ? ከሴት ጋር አየሽው እንጂ ምን ሲያደርግ አየሽው? ሰላም በአይኔ በብረቱ አይቼዋለሁ። እንዴ በልበሽ አንቺ እንዴና በአይንሽ በብረትሽ አልሄድም። እሱ መቼም የሚመለሰው አይደለም። ምንድን ነው የሰማሽው? እኔም ባላጣራሁት ነገር ከአባትሽ ጋር ተለያይቼ እንደቀረሁ ታውቂያለሽ። ጥፋተኛም ከሆነ እጅ ከፍንጅ ያዥውና ይቁረጥልሽ። በጥርጣሬ እኮ ፍቅሩም ቢሆን አይወጣልሽም። እውነት ነው ልጄ። እናትሽን ስሚያት። ዶሮ እዚህ ጋር ሁላ ናቸው። ባልሽ አይታመንልሽ? እሱንም ማውራት ምን ያደርግልናል? ልንዝናና ነው የመጣ ነው ወይስ? በፊት በፊት አይታመንም ነበር። አሁን ግን የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሆኗል። አሁን ሳልጨረስኩ አትመጣም። ባልሽ የዛሬ ሶስት አመት በጣም ወዳትና ላገባት የነበረችውን ፍቅረኛ እዚሁ አልቃል እዚሁ ክፍል ውስጥ ይዟ ተኝቷል። ሽማግሌ ተልኮ አያቴ ለሰርግ እየተዘጋጀች እኔም የሰርጌ ቀን አልደርስ ብሎኝ በጉጉት እየቆጠርኩ እያለሁ የምወዳትን ፍቅረኛዬን ከእጄ ፈልቅቆ ወሰዳት። ስድስት ወር ያለው ትክክል ማሰብ አልቻለም። ምንም እንኳን ፍቅረኛ የጥፋተኛ ብትሆንም ለዚህ የዳረገኝ ግን የእሱ ምላስ ስለሆነ ሳልፈልግ ከወንድ ጋር ያሉ ሴቶችን መተኛ ጀመርኩኝ። አሁን ሁሉም ነገር ተቀይሯል። በዚህ ሰዓት በጣም የምወዳት ፍቅረኛለች። አንቺን እዚህ ድረስ ያመጣሁሽ ሳሙኤል እዚህ ድረስ ላመጣሽ እንደምችል እንዲያውቅ ብቻ ለባልሽ ታመኝለት። ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? ለበቀል አሁን ተሳካልህ? ቆይ ምንም መስማት አልፈልግም። ሁሉንም ሰምቼዋል። እንዳትከተል። ሁሉንም ነገር ከሰማሽው የተደረገ ነገር የለም። ምን ልታረግ ፈልገ ነበር? ብታረግ ኖሮማ እርግማኑ ሳልጠብቅ እኔ ራሴ ነበርኩ ምደፋ። እንዳትነግረኝ ብለሽኝ ነ ብልህስ የባለፈው ነው እንጂ አሁኑን አትንገረኝ ብያለሁ። እኔ እንደሱ አላሰብኩት። እሱ የራስ ጉዳይ። የዛን ቀን እንደዛ መጨነቄ ምንም አልመሰለም። ቢመስል ኖሮ ግን ይሁንሽ። ይቅርታ ድምፁ እየመጣ ስለረበሸኝ ነው። መጀመሪያውኑ አቅም ኖሮኝ እንደማልባልግ አውቀው ነበር። ምንድን ነው ሳሙኤል? ማን ነው ሳሙኤል? የልጅቱ አባል። እና ምን ይጠበስ አይ ቅድም አሁን ስላለው ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ ስላልሽ እና መጀመሪያ ትነግረኝም ነበር። አሁን ነው የምትነግረኝ? ማወቅ የምትፈልጊያት መሲማ። ቆይ ናዝሬት አለመሄድን ለምንድን ነው ያልነገርከኝ? እሱን አልዋሸሁሽ። ሊሄድ የነበረው እውነት ነው። እየሄድኩ እያለ ደወሉና ለሳምንት መሆኑን እና እሱን ለምን አልነገርከኝ? ስልኩን እያወራው እያለ እኮ ነው ሳሙኤልን ያየው። በቃ ሳሙኤልን ሳይሆን እንዴቴ መቆጣጠር ተናደድክ፣ ተናደሞታል ቆይ ትቀልጃለሽ እንዴ? አንቺም እኮ ስልክ ስቀጠቅም አላነሳም ብለሻል እንዴ? ደግሞ ትቆጣለሽ እንዴ? አልተቆጣውም፣ ግን መልሼ እደውልልሻለሁ። ቤት መጥቼ ነበር እኮ እመጣለሁ። ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። ከእያሱ ጋር ሰምቼ በጣም ነው ያዘንኩት። እዩዬ እኮ አጠገቤ ነው ያለው። እኔ አላምንም። ታረቃችሁ? እውነትሽን ነው? አዎ አልኩሽ ቻው ምን ልትሆን እንዳትጠጋኝ እንዳትጠጋኝ ብያለሁ። ምን ቆንጆ ሴት አይሆንኝም።